Siya, no. Hura, hura. Hura. Pera, pera, pera. Felipe, Felipe. Felipe, yo. Hey. Is that on? Vale, Georgie! Cántale, cántale, cántale, cántale, cántale. Disculpa, Dale, dale. Anda para allá. Tocala. Dale. Híjole.